жер шарында компас ийнеси жердин магнит талаасынын индукциялык сызыгынын багытынан абдан катуу четтеген аймактар бар мындай аймактар магниттик аномалия аймактары деп аталат көпчүлүк учурларда мындай аномалиялардын себептери жер астындагы темир рудасынын кеңдери болуп саналат ошондуктан магниттик аномалияны изилдөө руданын бар экендиги жана жайгашкан жери жөнүндө маалымат берет эң чоң магниттик аномалиялардын бири курс магниттик аномалиясы зарядталган бөлүкчөлөрдүн агымдары күндүн бетинен дүйнөлүк мейкиндикке ыргытылат бөлүкчөлөрдүн өзгөчө күчтүү агымдары күндөгү жарылуу кубулуштарында башкача айтканда күндүн активдүүлүгүнүн жогорулашында пайда болот бул бөлүкчөлөр жараткан магнит талаасы жердин магнит талаасында компас ийнесине катуу таасир этүүчү кыска мөөнөттөгү өзгөрүүлөрдү пайда кылат магниттик бороон деп аталгандар пайда болот байкоолор көрсөткөндөй магниттик бороондор жер бетиндеги бардык тиричиликке анын ичинде адамдарга да катуу таасир этет